si basatu mm. babekulu yaluddamu boni in africa eyo version yenyini yagikola mm, kenzo naagikola bruno ke yagikola naawe wagikola golooza mwabo abantu kale bemenye gwe wagikomyawo eh, mwabo abantu bomenye bonna baali bagituddemu sinzira ku mbeera eh, ebaddewo nga bamaze okuzikola n'embeera eyaliwo nga bamaze okutula mu tiyoni eyo embeera yali yamaanyi ate yali yanjawulo ya kubanga nze nagezaako okutegeera abantu nga bampeereza notification ku simu yange ne bandaga nti mu bintu ebitrending e kampala okumala ennaku nnya flesdad remix yetulendinga mu offices buli wamu status ya buli muntu nga gwe buli bwosemberedde buli wavi nga ati asangayo eyo yenyini kati awo oba okyampakanya mm-hmm. okusinziira ku mbeera etera okubeerawo nga ndi mu kupafominga namala dda okupima amaanyi gange <laughs> amaanyi gange nyina wengapimira nga ngenze ku pefomansi yonna mm. endulu n'emizira gyenfuna n'obutebe gwe bawanika ekyo kyokka kimpa amaanyi nti kyengenda okukola kijja kuba kyaddala mm. yamaani Okay. Gwe walabako we nayimba mu nkuuka. Nalaba. Kiripu waziraba? Naziraba, naliyo sebo. Kati kyekyo gwe ky'ogenda okulaba wali. Hmm. Hmm. Lwaki mu nnyimba zonna lwaki tewalonze mazike oba baali banze oluyimba lwonna olala lwaki walonze Bonny in Africa ali ofunye konsa ky'okuluddamu kati obudde buno omanyi bannakampala bali bwe bati bw'oba oyina oluyimba olutwendinga mu budde obwo bwennyininnyini eh? ng'okakasa nti lutambudde bulungi lw'oba olina okutambulirako mukadde ako omukulu ow'amazike bannange osiibiye otya siibye bulungi ogamba oti ewaba gyetuli ema hmm. hmm. obulamu tukusanze okiringa obulamu butambula mbeerangawo wano mpola mpola mhm. mu kikomera ewange gyempangaalira ene bukoto embeera eri etya eh, balinawo embeera tebadde mbi obulamu butambula bulungi ndi wano netegekera ka concert kange maasaawo <laughs> mwezi nga gumu eyamaani ogenze n'osumulula nga tetunnasumulula oyogedde ku konsati twalabye muna ekipapula ekisasulati nga kimaking arounds on social media netugamba bafere baagala kubira mu linnya lya tata fresh baagala kumubuukirako kiki Eh, si kipapula nti kipapula oba nti nno kyabudde samuya ne kigwa ku bitimba mm. nze kenyini nyini nze na posti nze ku social media zange awo okay. nga abafaani bange benyina njagala ba kuba mu konsat yawo nyongere okubuildinga legasi yange okay. yamani obyagala ba kuba mu konsat oyina ennyimba ezinaakuba konsati ennyimba ezikuba konsati nyiraba ennyimba zange mulimu ze mutamanyaawo naye ngaennyimba ennyimba zijawerawo ziwerako nga musanvu ze ŋŋenda okubakuba kyemanyi nyinza okuyimbira essaawa ngaemu <laughs> oweza ennyimba musanvu ziwera bulungi aha tubulire tubulire lumuku lumu anti kati obudde buno waliwo mazike mhm. netubeerako ne bakyawa mhm. netubeerawo nendi mulaasi mm -hmm. netubeerako baali bamanyi nasirika obumu buli ku youtube awe netubeerawo ne obulamu bwensi eno obucupa mm. boni ne afirika obudde buno eriwo nendala <laughs> eh, ziweza omusanvu bazogedde mm. ogambye ogenda kuyimbira saawa emu enja eh, kuyimbira saawa emu anti era nga nteekamu ne ati wange nga bwomanyi nti no nze ndi entata yina njagala nsanyusa abantu bange nga siyimba nti oba nyimba kuvaawo nyimba kusanyusa muntu wange kyemanyi audiensi gyengenda okuyimbira nyina ogimekinga hape tusooke kukino sooka konsati ogiwanise nga ddi era luyimba kirofronti nze mu bigambo byo yanga mmeka konsati egenda bbeera nga kumi nabiri meyi omwaka guno kumi nabiri ogwokutaano bbiriabiri mu esatu mm. kuliketi ovo lugogo odinala emitwalo ebiri byayipi mitwalo etaano byayipi tebo miliyoni emu bibyayipi tebo miliyoni bbiri mm. mujje mu bungi kyemanyi tiketi ezo weziri waliwo e, ticket manager ngenda kwogera ne manager, manager afune petro station emu kwaziteeka tugenda kwongera obanyonyola okay. e, wezisangibwa yaman e. Eh. mu luyimba lwe bayita born in africa concert mu gwokutaano nina munange omu gwe ngenda okopitinga naye ku lunaku olwo wezigenda okwabika emipiira nagenza okwekoko okwe. okwetegereza obulungi nga nina deeti y'omuntu gyenguddemu naye ate siyinza kuba nafiya kyemanyi nti obuwagizi bannayuganda oba naaba bantu bonna abampagira bagenda kukakasa obuwagizi mazike bwalinawa mu bantu munokiwaniseleeti nga n'obudde bukoze butya buweddeyo buweddeyo kubanga omanyi bajja kujjula bulungi nnyo kyesuwaddiiru naawe ogenza n'otugamba olina munno gwewagize naye olunaku lwerumuyaani oyo abaliwo omuyimbi awo bamuyita matha mukisa nagenza okutunulatunula ku social media nga nsikulolinga bwe nti nagenza okulaba nga naye yenyini eye nayo ngaeriko ku deeti eyo naye saakitidde nga sinza kukyusamu tulina genda bugenzi maaso hmm. hmm. matha mukisa eh. n'omuteekako olunaku tomutidde ye nga matha mukisa sinza mutya kubanga amaanyi gano ogajukira naawe wagerabira hmm. gana amaanyi gaali gakabona mawanga kati bw'oteekako enyimba zange ezigenze vairo sinza kutya matha mukisa wadde lunaku nalumu wabula gweolindako ojja kulaba ekinaabeera ku liketi ovo olabe n'ekinaabeera ku freedom city hmm. gwe ogenda okakasiza ogambe mutabazi musajja w'amaanyi hmm. eh. konsat eno gyeri ebyaddala oba muli mukola kasitanti gwe ne matha mukisa sisobola kukola bufere bwonna hmm. wabula nze mpanise konsati yange ngaerina okubaayo bayizawe sinafunako na kuganta oba njogera naye obaki lwakuba justin badde nkulaga bulazi nti olunaku lwe nagitaddeyo mm. nagenza okulaba ngaetomeregana neyani neyiye lwaki tokyusa kubanga oyingiridde olunaku lwa muno twali tuzze tulaba nga mugamba abayimbi oba bannabitone nti omuntu bw'asookayo okulanga muno omulekera bangi bazze babikola anti kati mu kampala mulimu miliyoni z'abantu nyingi abantu bajja kwegabanyamu abajja ewange bajje mbasanyusa banagenda freedom city bagende mm. abasanyuse nga bola bantu omuyimbi asobola okuva e nigeria n'abeerako wano neri ne bakube wano biri komoni wane tekigaana muntu kukuba kivulu wano nga noli alina wali mm. wabula amaanyi go gegakweyimirira mm. nekirala stilo ku stilo zemuyimba gwe ne matha mukisa olaba munakwatagana ku stilo ah, nza nti enyimba yange stilo zenkuba zanjawulo mm. e, kati ye ayinza oba ayina fani besi yenze nyina fani besi yange yabavumutidde namu ah, sina kyemutyamu nina mm. fani besi yange zanjawulo mm. n'abavubuka abantu bonna kwegamba nze gyempitira mbalaba nga obuwagizi mbulina bwamaanyi hmm. kale twogere ku konsati otugambye egenda kubeerawa egenda beera ku liketi ove <laughs> kyogere ngaotunde mukameuliketi ove lugogo wane wabeera ababedde mu ggwanga oba ogamba hoki grounds awabeera ababedde awo awanene ddala awo Eh. abayimbi bebweru batera okukubira abo banigeria wenyini abo eh. eh. afresh fani besi olaba etuse ku extent eyo esobola okujuza lugogo no kisinzira gwe engeri gyewewuliramu nze newulira nga amaanyi genina nsobola okukuba kampala nenjogoloza mm. oli mukuzanya katemba oba byaddala ogenda beera n'ekivulu sizanya katemba ngenda beera n'ekivulu bafaani bange mwena abanda banjogera nga ndi musajja mu katuli kyekivulu wekiri era ng'ennaku z'omwezi bbiri muyiike erugogo muwagire omusajja wamwe fulesedadi singa ekivulu ekyo tekibayo tata fresidadi mu kamera eno tubaako kyogamba abantu bakole ekivulo ekyo singa tekibayo hmm. nja kujamba nyonyola ekinaabaawo naye nga kisengeze kakasa teri kiyinza kubaawo kuleka nga siteegi egudde nenkyongerayo nenga kiba kiteka kubawo okuleka gastage egudde eyinza ogwa nenkyongerayo bane wabawo embeera endala yonna nga bwomanyi oyinza okuba oli mukutambula ne bakuba zugu n'ogweri kati ate oba okyakoze ekivulu waliwo embeera esobola okugwawo nga toja kikuba mm. nga bwomanyi obulamu bwa bulijjo bumututambulira kyogamba stage naawe singa egwa osobola okusazaamu ekivulu kyo n'okyongerayo oba tosobola yimbira wansi mba sisobola yimbira wansi baba mba nyonona kaliya yange nina okutambula nga nyina mu mitendera nga sho zabanange bwezibadde musikikayo mm. mm. yamaanyi nnyo gyotuwanira yamaanyi kati olaba konsat eyo njetegekedde ngaomuntu eh? nze nga nze sitegekeddwa muntu yenna nti oba onanyambyeko wabula waliwo omukulu eyampadde ebidongo gwesigenda kubuulira linnya wano mm. yampadde ebidongo naye nga ebisigadde nze kenyini nyini amaanyi nze neetaddemu hmm. Hmm. mpozi ne basaponsa abalala wafunye basponsa abaliyo nga baagala okuwagira fulesidadi uganda enamba yesimu gyeri basobola okuyiwako amajja wano netwongera okusosowaza baana mu kibuga kampala netusaasanya omativi gonna netulanga kati bwe buyambi bwenandyetaze ku bafaani eh, abali eyo nga basobola okukanyuga ku majja wane okanyugama ajja ku namba y'essimu eya maneja wange gyeri eyo ne tusobola okutimba ekivulu kino ku butivi bw'omu kampala bwonna buno bw'okukuba buno hmm. eh, obukola divati bwonna n'amativi gonna ne tugawa naawe olina maneja so neetuuka nga mu butuufu ennaku zino nafunyemu maneja yagenza okulaba ng'ettooke erirabika lyakutegulwa maneja yalabise <laughs> maneja yaani oyo Mane jawali awo sagala kumukugamba na esoko veyeyo. Mm. Eh. Tu ulira sebo. Oyita ba, ba sponsors ba Jeon board. Mm. Eh. Obadde oli mobaita. Yeah, ba sponsors mwena okuvebweru wa mawanga UAE ninayo bafani bange banji. Eh no Sweden omugenzi jela wanga lira kubanga lwe luyimba lwendo nchinga. awo onawonawona nyinawo bafaani bangi era webabeerayo yena yena ayina sente akawunti ya dola njirina osobola oteeka dola kwegamba njagala tulanga ekivulu kino kibutikire nekiri kyowuli kyenkugambyeko mm. Eh. obo obwavu bukuluma oyagala kuweza ku ssente bantu bakusindikira ssente otuyitemu nga kapale bwe yayita mu bantu yagamba embaga bantu ne bamusondera aba asobola neetabaayo ebintu ebyange tebitera kubeera bya bulimba era bwe baba tebataddeko majja so eteekwa kubeerawo oba bataddeko amajja ate mba nyina kujongera mu maanyi mm. nembeera nga njiranga nnyo okulaba nga njikuba mm. okulaba nga gyekoma nga gyebayitiddeko manyi gyokoma okulanga ekivulu gyokoma ofuna abantu concert kintu kinene wadde nga omuyimbi alabanga ekyangu freedom city eyo iminiki lugogo hmm. gyolonze expenses omanyi ekisaawo kiba kya sente mekakyo ebintu byange mukama alina engeri gyabikolamu hmm. ekisaawe ekyo batera okipangisa miliyoni ataano miliyoni kikumi nenze ebyange birina engeri gyebyagenzeemu gyesobola ate kutula kumeeza kunyonyola naye nga bakimpadde bakikwadde ku bwereere nze mmanye engeri gye nakifunyemu nange nina ati wange gwe nakozesa okukimpa hmm. naye nga kyo tukitwale nti ekifo kiri setod ekifo ŋenda kukubirawo endongo ng'ennaku z'omwezi bbiri ogwokutaano hmm. vip no ordinary mitwalo ebiri vip mitwalo etaano vip table egenda bba miliyoni emu vvip hmm. miliyoni meka biri olaba obutebe bwe bukutunuulira eh, anti obimanyi bulungi bwoba oli muleesi oba tolina kutya kati obutebe tebuyinza kuntunulira ekyo nkisazaamu mulinnya lya yesu mm. yamani okisazaamu naye taata fureshinga olina confidence eyaddala nti banaye kivula ogenda kikola kati okusinziira tuli mu comedy bya ddala bino okusinziira ku mbeera etera okubeerawo nga ndi mu kuperfominga namala dda okupima amaanyi gange <laughs> amaanyi gange nyina we ngapimira nga ngenze ku performance yonna eh? mm. enduulu n'emizira gye nfuna n'obutebe gwe bawanika ekyo kyokka kimpa amaanyi nti kye ŋŋenda okukola kijja kuba kya ddala mm. yamaani gwe walabako we nayimba mu nkuuka kiripu waziraba naziraba naliyo solo kati kyekyo gwekyogenda okulaba wali hmm. Hmm. lwaki mu nyimba zonna lwaki tewalonze mazike oba baali oluyimba lwonna olala lwaki walonze boni in africa ali ofunye konsa kati obudde buno omanyi bannakampala baliwe bati bw'oba olina oluyimba olutwendi nga mu budde obwo bwennyininnyini eh? ngaokakasa nti lutambudde bulungi lw'oba olina okutambulirako mukadde ako naye nga needi mazike yange eri eyagenda vairo nayo esigala weeri naye nga neeno kati obudde buno engeri gyeri nti yeriko gyemba nyina okukulembeza obudde bon in africa gyogamba yeriko bon in africa yeriko eyo yeman <laughs> walabye kuba ekikwatako nga lwosazeewo okulonkinga nga famire y'omugenzi oba authorities ezitwala enyimba z'omugenzi hmm. wabalabye oba gwe ovuddeyo n'oloota buloosi kikyo nti kankozese luno olulimi hmm, kati engeri gye tuli mbuno fena tuli bannauganda tebalina buzibu nnyo muekyo bagambye ah, tebalina buzibu muekyo kyemanyi kubanga engeri gye nagikuba netambula bulungi kyemanyi basanyuka busanyusi nabo olowooza bwe bali si basanyufu oluyimba lwa kitaawo nga yafa emyaka kikumi neruddamu nerutulendinga e kampala omanyi kye kitegeeza webali nabo basanyufu basanyufu nnyo mm. ne wembeera nze ekintu kya taata wange nekiddamu nekizuukuka buto nga taata wange abadde yabulawo yafa myaka ngoba nga makumi abiri nekiddamu nekitulendinga buto nekikuba hiti <laughs> kati golooza oluyimba olwo gowa luwadde life nalzukusiza nenduwa life empya neruda bujja abantu muli basatu sofa abakaluddamu hmm. uh, soololoka kale si basatu hmm. bebekulu yaluddamu bonin africa eyo version yenyini yagikola mm, kenzo n'agikola brunoke yagikola naawe wagikola golowoozamu abo abantu kale benyumenye gwe wagikomyawo eh, mu abo abantu bomenye bonna baali bagituddemu sinzira ku mbeera eh, ebaddewo nga bamaze okuzikola nembeera eyaliwo nga maze okutula mu tyuni eyo embeera yali yamaanyi ate yali yanjawulo kubanga nze nagezaako okutegeera abantu nga bampeereza notification ku simu yange ne bandaga nti mu bintu ebitrending e kampala okumala ennaku nnya blessedad remix yetulendinga mu offices buli wamu status ya buli muntu nga gwe buli bwosemberedde buli waviewing ati asangayo eyo yenyini kati awo oba okyampakanya mhm, kitegeeza bali baba bajoonoona gwe n'ogitereeza kati abantu ne basalawo tata fresh what if comedian no I'm an entertainer, comedian, all of them like eh, byona byona kwegamba ngwayo ndi artist naye soolinga bakalifa mm. ah, naye nga ndi entertainer oli artist singa oli kalifa ah, omanyi ebintu byawukana abayimbi ba artist ekyo ekigambo wekiri naye nga twawukanamu waliwo abantu botasobola kompeyalinga na balala tulinamu ebibinja byaffe mulimu ebibinja Mm. gosolo okubyawula n'ogamba nti abagwa mu ngato za kamiri bali bwe bati nabagwa mu ngato zino bali bwe bati nabagwa mu ngato zino kati tuyina we tugwa mu ba artist mm. yamani kakati golaba togwa muligi za bakalifa kati olaba bagenda kuyita omusajja tugeze mutaddewo concert kamiri atadde wali concert hmm? mm. ne bagamba oba ne kabaka atadde wali konsati hmm? konsati eyo ne bagamba mwena mugenda kukubira siri hours omusajja asobola ogikuba siri hours n'azimalako ayinza okubeera nga ye kamiri mm. eh, kubanga ayina enyimba ziringa mu bikumi bimeka ate nga ne pefomansi yo giraba nti yanjawulo kuyani kuyakabako sizalawa mm. nenkulaga nti birimu enjawulo Hmm. ligimu kati golaba aganaga tamanyi kuyimba hata oyo muyi oyo muyimbi nyo oyo superstar nawe oyo muyimbi nyo okay hmm. baba we wepima pima olaba ogwa muligi za abayimbi nga ali wana ali eh, nzenyezo kubangwa mu bano ba bononga ba daxi katero para tugende bano ba motivo nabo bona bona ba artist yabo bonna bonna modulaabo bwe batyo nkuwaddeko babiri abalala saagala kuboogerako ate bakamiliyoni ba bobi wine babebeko bali wansi wo bali waggulu abo tosobola kgenda nabo mulesi nga bwe nkugambye nti be bo hmm. gwe ne bamala bateekawo ebivulu by'abasajja abo wali hmm? ne bateekawo n'ebyabalala bano besimeyegwe kati gwe oli munnamawulire ebibinji osobola byawula n'ogamba nti abali mu ngato za kamiri baliwe bati abali mu ngato za gundi baliwe bati ne bano bali bwe bato solo bawula eh. nga tumaliriza bayimbi ki abagenda ofuna akakisa okubeera ku stage era balina kukola ki okubeerako ku shoyo no nze sijakolamuko nga bano abalala bano buli muyimbi yena agenda funa chance eyimba era mediatire nga twakavaano ngenda kufuna drop mbayimbi banange nsookera munyonyo wagulabite okay. neetoloole munyonyo awo bonna bonna bakabakaawo neetoloole bonna abayimbi bonna benyina ku simu wano ŋenda bakubira kyemanyi tebanvimba bulijjo tunyumya wano bagenda kumpa bubidiyo bwange wano kati ogenda kundaba nga mbutuusizaawo ku ntv obuteekeyo tv zitandika okukola ki okusosowaza ekivulu eh, kati just gwerinda bubuvidiyo obwo bumala otuukayo like lwakutano lwa mukaaga sande ŋenda beera nga kamwa kyawo owa edi yawe nga nkolamu kalaivu bandi awo rehearsal zitandika eh zigenda tandika enda tandika kulwa mukaga okay enkole na kuzanga zizunze mbere wane wakanchiringe mm. ne kuba bwe kubika zigo sikini kunyira genda musauna mm. yagala mfulume yo alogendo yimbira fani wange abayimbi bonna bajjayimba buli ayagala a ah, buli ayagala waddemba okuyimba ateekwa okuyimba buli muntu agenda kufuna chance eyimba mm. kubanga naganye nenyimba nga musanvu tesobola lemesa balala kuyimba balina opportunity eyimba buli muntu agenda yimba enyimba nga ttaano ttaano singa tebajja abayimbi nga ne bazira okujja abayimbi tebayinza zira kujja kuba nze nyina emikwano egy'abayimbi baani mm. boosuubira okuso boogamba nti ono yetasobola bbulawo ku konsati olwekyo lebeti nana mukasa gulabite kabako bonna abo bona bona bazabaza bona mm. kingisaha kamiri bona bona abo mbayina wano eh, bona bagenda kujja bagenda kuyimba <laughs> kalifaganaga mm, my former manager mm. is going to be there olwo naatulagane ku mukyala omukyala <clears throat> ah, ate awo tuveeyo ku nsonga y'omukyala ebyomukyala bikyali mukama oli awo ebyomukyala biri mukama oli hmm. yita abantu bo ku concert yeah man here is mutabazi paulo i was born born in africa sing my song music africana yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yamaani mutabazi pawulo ali mu kukoola bafaani bebe nabonabona obuwagizi bwonna bonna ŋŋenda kubeera ne extra zange zigenda kubeera emu ejja kubeera gulu mm. endala egenda kubeera magamaga endala egenda beera kyotera ŋŋenda genda nsaasanyamu bwe nti kati egenda okubeera kafungula nketa ate esinge ne freedom gundi eno esinge ne kuliketi ovu ate yegenda mm. kubeera luweero mu kisaawe abe luweero mu kisaawe drive gye ŋŋenda okuba eluweero nina abaana bali ba pikipiki bagenda kukola eruwera awo yoyo gyegenda osembayo nenge yegenda kuba oba ah, buno extra ngenda butunda naye eno sigitunda kubanga gyensuubiramu apartiment <laughs> egambo ayinga apartiment nakubye dda nekalekireeta obuwumbi obugenda okuva mu eya kuliketiovona eyi apartiment toyinza nakugimanya okay. E kati buno obwebbali bino abitekisoba osobola okujja ne tukanya mm. oba jemba okay oja ne tukanya nembo kuguza buno bwebali buno mm. nayeposeza promoter kukisoka asagala kayana nabantu leka neetekemu sente yange ne saponsa nabasobodde okumpagira ngula apatimenti yange gasirina lundeetako mm. eh. obusigadde bapromota obayita babajjo buno obwebbali buno abitex mukwano gwange babajo jemba mwena muje muje tutule ku meza manager wali muje mutule ku meza mwogere ne manager kubanga byo kutunda extra gundi obo bwebali manager yali mu songe yo muja kuja mu office wali eri mm. e office zange ziri bukotao okay akataleke kam fresh anaimba naye oyateko kukubira dala nyimba mpitirivu nnyo mm. kubanga nze musose mu ngato zineza concert ate yagenda okujida mugwo munana Mm. lwaki sitosoose fresh nakola kuba fresh uh, ah, ah, omwana ali bize mu byokusoma kati sinza mutunuzamu ebyo kati obudde buno agenda kusooka concentrating mu kusoma kati mu olidde awo mugwomunaana awo kati ate ye wagenda obawera concert eye tomutuuliridde okusookayo nga ye tanaba ah, mba nzigulawo eh, mba nzigulawo kalise yamani tweyanza ffe mwebale kutuwagira aberuwero mbatumiddeko mbasaba mujje mu bungi muwagire extra concert ewadde n'abantu nze ntunde kyo temukifaako mulina okujja muwagire omwana wamwe mutabazi pawulo ayisayinaut ebigapo